কাৰণ কিয়নো এইটো সমস্যা অকল আপোনাৰ বা মোৰ বুলিয়ে নহয় অসমৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ বাবে এইটো এটা সমস্যা আপুনিও ঘৰত বেকাৰ হৈ বহি আছে নেকি বাৰু নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ উপায় একমাত্ৰ চৰকাৰী চাকৰি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই পাই নেটৱৰ্কৰ কোনো আপডেটৰ বিষয়ে কথা নাপাতোঁ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম তো ইয়াত যদি কিবা খুটি নাতি ভুল ৰৈ যায় তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয়কৈ জনাই দিব বুলি আশা কৰিছোঁ কাৰণ কিয়নো এইটো সমস্যা অকল আপোনাৰ বা মোৰ বুলিয়ে নহয় অসমৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ বাবে এইটো এটা সমস্যা নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ উপায় একমাত্ৰ চৰকাৰী চাকৰি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কোটি কোটি নিবনুৱাক চৰকাৰে চাকৰি দিব ক'ৰ পৰা চাকৰিটো সৃষ্টিওতো হ'ব লাগিব কোটি কোটি হিচাপত চ' এই কথাবিলাক অতি সোনকালে আমি ভাবি গুণি চাই নিজে নিজৰ বাবে এটা এটা সমাধান ভাবি উলিওৱাটো অতি দৰকাৰ আৰু ইয়াৰে সমাধানৰ এটা উল্লেখনীয় উপায় হ'ল ব্যৱসায় অসমত এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ এটা ভাল ব্যৱসায় কৰা মন আছে আৰু ব্যৱসায়ৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত ব্যৱসায় প্লেটফৰ্ম এখন নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যদি ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে কিবা এখন দোকান বা কিবা ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে কিন্তু সেই জেগাটুকুৰাত আগৰ পৰা কোনোবা এজনে সেই ব্যৱসায়টো ইতিমধ্যে ভালকৈ চলাই আছে চ' এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান হিচাপে মই আজি এটা বিশেষ বিজনেছ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যিটো ব্যৱসায় আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে কোটি কোটিজনে কৰি থাকিলেও আপোনাৰ একো লোকচান নহয় বৰঞ্চ ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ লাভহে হ'ব আৰু এইটো এটা অকল ব্যৱসায় নহয় এইটো এটা নতুন টেকন'লজিও হয় যাৰ দ্বাৰা আমি ব্যৱসায়ৰ লগতে আৰু বহুত কিবাকিবি কৰিব পাৰিম আৰু এই ব্যৱসায়টো হৈছে বিটকইন অৰ্থাৎ ক্ৰিপ্ট' ব্যৱসায় আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন দি শুনি লওক এইটো এতিয়াই লগালগ আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব দৰকাৰ নাই কাৰণ ইয়াত শিকিবলগীয়া বহুত থাকে প্ৰথমে সেই কথাবিলাক শিকি লওক বস্তুবিলাক আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰাও শিকিব পাৰে বা ওচৰে পাঁজৰে কোনোবা জনা ব্যক্তি থাকিলে তেখেতলোকৰ পৰাও শিকিব পাৰে এইটো ব্যৱসায় মই নিজেও কৰি আহিছোঁ দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমে ইনভেষ্ট কৰোঁতে বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট ইনভেষ্ট কৰিব দৰকাৰ নাই আমি সচৰাচৰ এটা এটা বছৰত ওপৰকৈ বহুত টকা খৰচ কৰি দিওঁ তাৰে যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পইচাও ইয়াত ইনভেষ্ট কৰি দিওঁ সেয়াও বহুত হ'ব ইয়াত আৰু পিছলৈ যেতিয়া আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাবিলাক বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া ইনভেষ্ট এমাউণ্টটো বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰিব আপোনালোকে মই পোনপ্ৰথমে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই চাই শিকিছিলোঁ হ'লে মোৰ কোনো গুৰু নাই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' মোৰ গুৰু আৰু মই নিজেও এটা লাৰ্ণিং ভিডিঅ'ৰ ছিৰিজ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম সোনকালে চ' এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি লওক আৰু এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই চাগে পাই নেটৱৰ্কো এক প্ৰকাৰৰ ক্ৰিপ্ট' কইনেই হয় আৰু এই ক্ৰিপ্ট' কইনবিলাকৰ কিনা বিকাৰ জেগাটোকোৱাক ক্ৰিপ্ট' এক্সেঞ্জ বুলি কোৱা হয় আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান বিশ্বৰ নাম্বাৰ ওৱান ক্ৰিপ্ট' এক্সেঞ্জ বাইনেন্সত কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব পাৰিব আপোনালোকে সেইটো অকণমান চমুকৈ দেখুৱাই থৈ যাওঁ ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰ পৰা বাইনেন্স এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ অলৰেডি ফিফটি মিলিয়ন ডাউনলোড হৈ গৈছে এইটো চাই লওক এপটো ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত এনেদৰে দেখাই থাকিব চাইন আপ উইথ ফোনৰ ইমেইল আপোনালোকে ইমেইলৰ দ্বাৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব চাইন আপ কৰিব আৰু পাছৱৰ্ডটো অলপ জটিল টাইপৰ দিব প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল দিব পাৰে আৰু মাজত চিম্বল ভৰাব পাৰিব আৰু লগতে সংখ্যাও দিব পাৰিব মাজত আৰু ইয়াত আপোনালোকে এটা ৰেফাৰ আই ডি দিব লাগিব এইটো দিলে মানে আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত ট্ৰেডিং অৰ্থাৎ ব্যৱসায় কৰিব তেতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ ফিজবিলাক একদম কম কম কাটিব আপোনালোকে মোৰ এই ওপৰত দি দিয়া ৰেফাৰ আই ডিটোও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত তলত থকা এই ক্ৰিয়েট পাৰ্চনেল একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ জিমেইল বক্সলৈ এটা ভেৰিফিকেশ্যন ক'ড যাব সেই ক'ডটো আনি পিনে ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু এই জিমেইলটো বাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা যাব যিটো কোডটো থাকিব এই কোডটো ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ ওলাব ভেৰিফাই একাউণ্টটোত ক্লিক কৰি তাৰপিছত এই কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনালোকৰ ফুল নেম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আৰু লগতে পান কাৰ্ডৰ দহটা সংখ্যা আৰু ৰিজন অৰ্থাৎ কাণ্ট্ৰি চিলেক্ট কৰিবলৈ ওলাব এইকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰি কণ্টিনিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ফুল এড্ৰেছ দিবলৈ ওলাব আৰু পিনক'ড দিবলৈ ওলাব লগতে চিটি নাম লিখিবলৈ ওলাব এইকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰি আপোনালোকে কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত পুনৰ ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কোনটো ডকুমেণ্টছৰ ফটো আপলোড কৰি কে ৱাই চি কমপ্লিট কৰিব পাৰিব সেইটোত টিক দিবলৈ ওলাব সেইটোত টিক দি ল'ব মই আধাৰ ফটো আপলোড দি কে ৱাই চি কৰিব পাৰিম চ' এইটোত টিক দিছোঁ ইয়াৰ পিছত কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকিব টেক ফটো বুলি ওলাব তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ পিকচাৰ এলাও কৰিবলৈ ওলাব পিকচাৰটো এলাও কৰি দিব তাৰপিছত ডকুমেণ্টছটোৰ দুইটা ছাইডৰ ফটো এটা এটাকৈ আপলোড কৰিবলৈ ওলাব সেইটো আপলোড কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ফেচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ ওলাব সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেইটো যদি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ কৰি দিব পাৰে তেন্তে এনেদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট বুলি ওলাব এইটো ইয়াত ক্ল'জত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত তললৈ গৈ পিনে এই বেকটো হোমত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনালোকৰ এই বাইনেন্স এপটো বৰ্তমান লাইট মোডত আছে এইটো আপোনালোকেও লাইট মোডটো অফ কৰি দিব নহ'লে চলাই প্ৰব্লেম পাব একো বুজি নাপাব নহ'লে প্ৰথমে তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো জিমেইল একাউণ্টৰ দ্বাৰা একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে হ'লে সেইটোৰ দ্বাৰা লগ ইন কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেদৰে এটা লগ ওলাব মই লগ বুলিয়ে কৈছোঁ এইটো কি বুলি কয় জানো অসমীয়াত এইটো নি ইয়াত খাপে খাপে খোৱাবগৈ লাগিব আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো লগ ইন হ'ব এইটো আচলতে সহজ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে তলা চাবি আৰু এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত তেনেকৈ জিমেইললৈ কোড এটা ল'বলৈ ওলাব এইটো গেটে কোডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেইটো ল'ব লাগিব সেইটো আপোনালোকৰ জিমেইল বক্সলৈ যাব আৰু সেই কোডটো আনি পিনে ইয়াত আকৌ ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু সেইটো আনি পিনে ইয়াত ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো লগ হৈ যাব আৰু একাউণ্টটো এনেদৰে দেখুৱাই থাকিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে কে ৱাই চি কৰা ডকুমেণ্টবিলাক ভেৰিফাই হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ একাউণ্টটোৰ কাষত এনেদৰে গ্ৰীণ আখৰে ভেৰিফাইড বুলি ওলাই থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে পইচা কেনেকৈ ভৰাব পাৰিব সেইটো মই আন এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিম নহ'লে ভিডিঅ'টো আৰু বহুত দীঘলৈ গৈ থাকিব তেন্তে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ যদিহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেন্তে আপুনি ভিডিঅ'টোত লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় আই অসম